טיפול לשחיינים, למה אנחנו משתמשים בו ואיך אנחנו בכלל שמים אותו נכון. חשוב לדעת שיש לנו את החלק העליון והחלק התחתון. מניחים את החלק הגדול יותר כלפי מטה מתחת לשחיין, על מנת להציף אותנו בצורה הרבה יותר טובה, וגם שהפולי לא ישתחרר לנו מהרגליים וייפול. המטרה של הפולי, מעבר לפן שהוא מציף אותנו ממש יפה במים, זה לייעל את עבודת הידיים או במילים אחרות, להעמיס הרבה יותר חזק על הידיים, שהרגליים מנוטרלות ולא זזות. אז תשתמשו בפולי להציף את הגוף, לעבוד על הידיים, לחזק את השרירים, וכמובן להשתמש בפולי הייחודי, שיהיה לכם גם נעים וגם לא ישתחרר לכם מהגוף.